بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم Jesus. siapkan kresek satu persatu ke berdirinya seperti ketika kita mau sholat kreseknya ditaruh yang sakit duduk nggak apa-apa kalau memang sakit nggak apa-apa kalau yang mampu berdiri berdiri seperti gerakan ketika mau sholat lalu kreseknya ditaruh di depan mulut mulutnya mangap dan meminta untuk semua penyakit dan bulan keluar bersama dengan keluarnya muntahan dari mulut yang kita gunakan di dalam rukyah ini ada di dalam kitab Al-Askar An-Nawawiyah jadi kitab karangan dari Imam Nawawi dijelaskan bahwa doa ini sangat mustajab sekali untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh ain, ketempelan maupun karena sihir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Tekan titik kahilnya santri. Titik kahil di pasien-pasien ditekan.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 idha arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai wa ilahi turja'un maaf Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad Walam yalid wa lam yulad wa lam lahu kufuwan ahad taruh kreseknya di depan mulut mulutnya dibuka kreseknya taruh depan mulut mulutnya dibuka Bismillahirrahmanirrahim.